देखो खाली वन टू एंड थ्री ये खाली होने के बाद ये आपके नोज को क्या हो गया आपके नोज में कुछ है आपको पता है इसके नोज में बहुत कुछ है कितनी मजे मजे की चीजें हैं इसके नोज के अंदर लेकिन वो कुछ नहीं जो भी आप सोच रहे समझ रहे वो नहीं कुछ और है इसके नोज के अंदर ठीक है सामने देखो नोज को देखो कितनी प्यारी नॉस है नाइस नॉस मैजिकली नॉस ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं टी यहाँ से पता नहीं क्या निकलेगा ओए सॉरी एक ये पकड़ो वंस अगेन आपकी नोज की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ से एक रुमाल और निकलेगा ये देखिए one two once again empty कुछ भी नहीं है इसके अंदर और फिर जाएंगे इस तरह एक रुमाल और निकला और वंस अगेन एम्प्टी नथिंग खाली यहाँ से एक और रुमाल निकलेगा ये देखो कितने रुमाल हो गए अच्छा बेटा मुझे ये बताओ आपका नौ से कपड़ों का शाप तो नहीं नहीं है ना चलो ओके ठीक है फिर इतने कपड़े कहाँ से आते हैं ये देखो एम टी वन टू अच्छा इस दफा आप यूं करके इसके अंदर डालो है नहीं वंस अगेन एक दफा फिर फिर से पीछे यूं करो इसके अंदर डालो हाँ निकालो क्या है कपड़ा है रेड कलर का ओके अब ये वाला कपड़ा आपने पकड़ना है ये उस हाथ में रहेगा ठीक है अच्छा इसके अंदर कुछ है नहीं एम ओके रेड का रेड कलर का कपड़ा सबसे पहले उसके बाद एक एक करके इसकी अंदर ड्रॉप करो two three four and five कितने कलर्स के कपड़े हैं फाइव कलर्स के ठीक है अच्छा आपने यू करना है यहां से यू करना है आपने बस हाँ यू करो अब इसके अंदर देखो बाकी क्या रह गया जो कुछ था वो नोज के अंदर चला गया और सिर्फ फ्लावर रह गया एक बार फिर एम्प्टी कुछ भी नहीं है इसके अंदर ये इसके अंदर ड्रॉप कर दो ठीक है अब यूं करना है आपने और हवा में उड़ाना है आप चलो हवा में उड़ाओ यस यहाँ से वो भी okay thank you thank you कौन सा कलर है ये व्हाइट कलर की रस्सी कितनी रस्सियां हैं एक रस्सी है ये एक रस्सी अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के पीछे ले जाऊं यहां से ठीक है कितने कलर्स की रस्सियां हैं एक कलर की और कितनी रस्सियां हैं दो ये देखिए वन टू होकलेस मोकलेस एंड होकलेस ये देखिए वन टू हाँ चिकन है हाँ नहीं चिकन नहीं कहा था आपने कुछ और कहा था आपने सामने देखो जरा अच्छा यहाँ देखो आपने जो कुछ कहा था वो मुझे पता है कि आपने क्या कहा था ये मेरे दोनों हाथ खाली यहाँ से वो निकलेगा कि आपने क्या कहा था लाइट कहा था आपने ये देखो यहाँ पर अब मैं कहूँगा हम्म, बड़ा मजा आ रहा है अच्छा ये यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी एक लाइट है ये भी मैं जेब में डाल रहा हूँ यहाँ पर भी एक लाइट है ये भी मैं जेब में डाल रहा हूँ ओके एम टी यहाँ पर भी एक लाइट है ये भी मैं जेब में डाल रहा हूँ अच्छा एक लाइट और यहाँ पर है जो नोज में है और हवा में उड़ाऊंगा इस हाथ में इस हाथ से इस जेब में अच्छा कहाँ चलेगी ओके थैंक यू वलीद आपका नाम मुस्तफ़ा अच्छा वलीद और मुस्तफ़ा दोनों के लिए क्लैप करें ठीक है इसको ऐसे पकड़ो इसको आपने भी पकड़ना है अच्छा ये बताए ये टोटल कितनी रिंग्स हैं एक ही है ठीक है अच्छा अब सीजर बेटा आप आ जाओ यस आप आ जाओ जी ये सीजर आप इधर आ जाओ इसको इससे स्टेट पकड़ना है आपने इस तरह ठीक है आपने भी इस हाथ में पकड़ना है इस तरह लेकिन इसको इस तरह पकड़ना है छोड़ आ जाओ इस पास इस तरह ये सीजर आपके हाथ में ठीक है अच्छा ये बताओ ये टोटल कितनी पीसेस है एक ही पीस है यहाँ से मैं एक पीस को पकड़ूंगा यहाँ सेंटर से और सेंटर से इसका वो जो दरमियान वाला हिस्सा है वो मैं आराम से निकालूंगा यहाँ आपने क्या करना है आपने इसको काटना है ठीक है ओके काटो गुड गुड आराम से कोई मसला नहीं अच्छा काट दिया आपने जी ओके सीजर वापस अभी आप जा सकती हैं अपनी जगह पे अच्छा ये बताएं टोटल कितने पीसेस हो गए ये टू पीसेस देखिए मैंने नहीं काटा आपने काट लिया ना जी देखो ये दो पीस हम यहाँ पे वापस ड्रॉप करेंगे इस तरह वापस ड्रॉप करने के बाद वन टू थ्री हॉकलेस मॉकलेस एंड वॉकलेस ओके थैंक यू आप दोनों भी जा सकते मरवा यार अच्छा मरवा यार हाँ,